إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم إذ قالت امرأة عمران رب الذين بطن كما في بطني محرما فتقبل مني فتقبل مني إنك أنت السميع العليم فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وعيدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنفسها

من الله وسيدا وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين قال رب أنا يكون لي غلام والعشي والإبكار إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون إذ قال ويكلم الناس بالمهد وكهلا

وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله